Всем привет, дорогие друзья из солнечной Алании. Мы с вами находимся в самом центре города, как вы видите, на перекрестке самых главных дорог. И сегодня мы с вами отправляемся в оптику. И именно в этом видео я вам расскажу 8 основных правил покупки как э, солнцезащитных, так и очков для зрения. Сегодня мы с вами отправимся в оптику Yes Optic, которая находится в самом центре Алании. Как найти эту оптику? Конечно же, самое главное, смотрите в описании к этому видео карту Google. Ну, а если говорить о местоположении, то находится оптика в самом центре, напротив магазина LC Вайкики, переходите на другую сторону и находите магазин Ифраши. И далее по этой улице, вглубь этой улицы, практически дойдя до конца, вы увидите Ес yes Первый и самый главный пункт, о котором я хочу вам рассказать, это о рецепте на очки. Öncelikle herkese iyi günler diliyorum. Ee, reçete hizmetimiz tabii ki var. Şöyle özel bir kliniğimiz mevcut Alanya'da. Ee, en yeni teknoloji ürünlerle doktor e, kontrolü yapılmakta. Как сказал Левент Бей, в Турции в оптике вы не можете проверить зрение. Для того, чтобы сделать очки, вы можете прийти в оптику со своими очками, с которых смогут снять номер ваших линз. Также вы можете привести рецепт с той страны, откуда вы приезжаете, либо а, оптика предоставляет сервис похода к врачу, у ЕС Аптик есть договоренность с клиникой и за 140 лир с 50, практически с 50% скидкой они э, смогут вас как с оптики, так и с отеля, либо с квартиры, в которой вы проживаете, отвезти вас к врачу, где вам проверят зрение и в соответствии с этим рецептом уже смогут сделать вам очки. Поэтому первый мой совет – всегда обращайтесь к врачу, когда вы делаете новые очки и старайтесь делать э, новые очки в соответствии с свежим рецептом. То есть лучше проверить зрение э, незадолго до того, как вы покупаете новые очки. Конечно же, помимо оправы, самое главное в очках – это линзы. Существует антибликовая, антистатичная, линзы, которые не царапаются, на которых не остаются отпечатки пальцев и так далее. Поэтому, когда вы выбираете линзы, обратите внимание на покрытие линз. Также существует покрытие, которое поглощает ультрафиолет полностью. Сейчас настолько современные технологии, что вы можете выбрать именно те линзы, которые подходят вам для вождения машины, для работы в офисе, за компьютером, для смотрения телевизора, чтения и так далее. Поэтому самое главное – изучите, какие существуют виды покрытия линз и уже в соответствии с тем, что вам подходит больше всего, выбирайте выбирайте линзы, также толщину линз, ну и так далее. Ну, это все э, по поводу всех этих вопросов вас также проконсультируют в оптике. Zaten standart organik camın gözde duruşuyla antirefleli camın duruşunu şurada ekranımızda size ifade ediyoruz. Bakın burada da iki çeşit, iki farklı antirefle kaplama var. Bir tanesi üst düzey e, antirefle kaplama, Örneğin bu daha spesiyel bir firmamızın yapmış olduğu e, UV395 nanometre gözü koruma özelliğine sahip fantom kaplama. Bunu da yine bakın şu şekilde göstereyim. Şu resimler size her şeyi çok iyi anlatıyor. Bu üst düzey bir antirefle kaplama, bu fantom kaplama. Bunun haricinde yine yoğun bilgisayar karşısında çalışan arkadaşlarımız için Blue Control denilen şu şekilde bir kaplamamız da mevcut. Bunu en iyi size çok yoğun bilgisayar, televizyon, gözün arkasına düşen bütün zararlı ışıkları koruma özelliğine sahip camımız. Özellikle öğrenci, e, ofis çalışanları e, doktorlar için bu cam ve şu yeni teknoloji cam gözü çok ama çok iyi bir şekilde korumakta. Şurada eksi 4, miyop 4 ile hipermetrop 4'ün 4'e kadar olan camların kesitlerini gösterdik. Ee, bunun da en güzel artısı burada inceltme yapıyoruz. Biz burada %65 inceltiye kadar bunu yapmaktayız. Bakın şurada en basitinden şöyle bakın. Eksi 4 bir cam. Eksi 4 %65 inceltildiği zaman şu şekilde ortadan zaten görüyorsunuz neredeyse kağıt incelinde oluyor. İkisi de aynı numara ama aradaki fark bu. Ya da e, artı dioptri kullanan, hipermetrop kullanan kişiler içinde bakın orta kalınlığına hiçbir şekilde gözde hoş durmamasına rağmen biz bunu yine aynı şekilde e, aynı dioptriyi çok daha ince şekle inceltebiliyoruz. Normal eksi 4 bir camın inceltilmemiş hali, inceltilmiş hali. 5 farklı çeşit e, kaplama mevcut şu anda. Normal antrefleli bir camı bu şekilde çizerken yeni teknoloji kaplamamızla birlikte inanılmaz derecede zorlamakta, çizmeye çizmeyi zorlamaktayız. Ya da keza normal standart antrefleli bir camın üstünde e, su damlaları bu şekilde giderken en yeni kaplamamızda bu şekilde yine e, camın üstünden gitmekte. Yine normal e, bir antrefleli camda parmak izi lekeleri bu şekildeyken son teknolojide bunların hepsini e, elemine etmekteyiz. Şimdi bakın az önce kaplama dedik. Kaplamada bu normal standart bir antrefle benim kendi kullanmış olduğum camın kaplaması çok yoğun ışık altında kaldığım için blue kontrol gözümü daha rahatlatsın diye. Işığa karşı yine gözünü korumak isteyen kişiler için e, Kolormatik camlarımız mevcut. Dışarı çıktığınızda UV 400 özür dilerim ultraviyolin geldiği her noktada %85 oranında kararma özelliğine sahip. Yine bunların haricinde eğer derseniz ki ben gözüm numaralı numaralı güneş gözlüğü de yaptırmak istiyorum. Numaralı güneş gözlüğünü de her şekilde her renge şu şekilde boyayabiliriz. Yine şu şekildeki elimizdeki renk kataloğundan size istediğiniz renk güneş numaralı güneş camı yapabiliriz. Mutlaka ki e, sevgili seyircilerimiz merak ediyordur. Acaba fiyatları nedir bu e, camların diye. Bunları maalesef bir anda e, fiyatlandırmamız mümkün değil. Çünkü özelliklerine göre Hepsi e, ayrı fiyat kategorileri içerisinde. Çünkü buradaki en önemli detay marka, inceltme, antreflenin kalitesi, e, Blue Control az önce anlatmıştım zaten size. Bunların hepsi komplike bir de, bütçe gerektiriyor, detay gerektiriyor. E, o yüzden ama siz mağazamıza geldiğimiz zaman size bütün detayla neyse hepsini birebir anlatırım. Yeni bir sistem daha var. o da uzak yakın bir arada progresif diye adlandırılmış e, camlar. Progresifteki en büyük detay uzak, orta ve yakın mesafedeki e, bütün görüşü elde etmemiz. Yani normalde uzak ya da yakın gözlüğü kullanan bir kişi hayatını kolaylaştırıp tek camda hem uzağı hem yakını hem orta mesafeyi görebilmekte. Progresif camımız biz zaten size özel bir oda kalacağız. Odağınızdan sonra ona göre bir montaj yapılacak. Şöyle söyleyeyim size. Aynı camın üstünde siz uzak, orta ve yakın göreceksiniz. Her bütçeye uygun çerçevemiz mağazamızda mevcut. Genelde insanlarda hep algı var metal ve kemik diye. Ee, kendi içlerinde de çerçeveler evet kemik, plastik, metal, çelik, ee, titanyum, beta titanyum ve altın çerçeveye kadar elimi e, e, hepsi mevcut. Şöyle söyleyeceğim size bununla ilgili. Çelik çerçeveler sıkıştırılmış ham madde, sapları yaylı, fiyatı oldukça uygun. Yine bunun haricinde size gösterebileceğim aynı şekilde yine çelik çerçeve sapları plastik Bunların uygun olmasındaki yegane sebep tamamen malzeme ve işçilik. Yine bunun haricinde plastik çerçeve özellikle çocuklar için ideal olan şu şekilde kırılmaya karşı oldukça dayanıklı çerçevelerimiz de var. Yine şu şekilde sapları açılabilen kırılmaya karşı oldukça dayanıklı plastik çerçevelerimiz de var. Kemik çerçeve gerçekten Buffalo boynuzundan yapılma. Gerçek kemik, el işçiliği. Bunun ötesinde size titanyum şu şekilde çerçeve göstereceğim. Nedir aradaki fark? Bunun ağırlığı yaklaşık 7-8 gram. Camı ile birlikte yaklaşık 9,5-10 gram civarındayken tam titanyum çerçevenin gramajı Maksimum şartlarda camı ile birlikte 4 gram civarında. Bunlar hepsi uluslararası garanti sertifikalı e, çerçevelerimiz. Hepsi 2 yıl uluslararası garantili. Bütün e, e, siz gözünüzü aldıktan sonra tüm anlatımlardan, tüm doktor kontrollerinden sonra da montajını zaten kendi elimizde yapmaktayız. Bu çerçevelerin içerisinde yine size e, dünya markalarını da sunmaktayız spor gözlük isteyenler için olsun, e, klasik gözlük almak isteyen için de olsun. Tüm materyaller bazında elimizde tüm markalar mevcut. Yaklaşık e, 2500 tane optik çerçeveyle e, sizlere hizmet vermekteyiz. E, yine şöyle göstereyim bakın. Klasik erkek gözlükleri saf titanyum. %100 titanyum. İnanılmaz hafif, sapları yaylı, rahat kullanabileceğiniz çerçevelerimiz mevcut. Fiyatları da eğer merak ediyorsanız fiyatlarımız plastik çerçeveler bazında e, 200 liradan başlamakta. Keza düz metal çerçevelerimiz 200-250 lira civarından başlamakta. Doğal olarak malzeme değiştiği zaman, kalite değiştiği zaman, marka değiştiği zaman 450-500 e, lira civarına alabileceğiniz normal, gerçek kemik e, çerçeveler ya da 800 lira civarında alabileceğiniz gerçek saf titanyum çerçevelerimiz mevcut. Fiyat ortalamamız dediğim gibi size 200 lirayla e, 3000 lira civarında değişmekte. А, Как Левент Бей сказал, в оптике Yes Optic есть очки, точнее оправы по цене от 200 до 3000 лир. И вот это вот самые дорогие оправы, которые есть в этой оптике из титаниума и покрытые золотом. 12 mikron altın kaplama 3800 lira. 3800. Evet bunlar tabii ki çok özel koleksiyon. Ee, yine bunun haricinde plastik Tom Ford mark- e, markasının en son yapmış olduğu el işi kemik çerçevemizin fiyatı 1450 lira. Bu arada yine hem titanyum hem beyaz altın kullanılarak yapılmış olan Fred marka çerçevemizin fiyatı 2950 lira gelen bütün misafirlerimize pek tabii ki her türlü e, iskontomuzu <laughs> yapmaktayız. Ну и, конечно же, самые дешевые очки начинаются, оправные очки от 200 лир. И Левент Бей показывает вам Bakın Есть и пластиковые, и металлические. И, друзья, как вы думаете, какой фирмы вот эта вот оправа и из чего она сделана? У вас есть 5 секунд, чтобы написать. Пока я меряю, думайте и пишите в комментариях. А, стоит эта оправа 2100 лир, и это фирма Christian Dior. Тренды 2020 года. Вот такие вот интересные очки. Сейчас Левент Бэй нам расскажет, а я буду мерить. Bu? Bu el yapımı e, özellikle koleksiyonlar için, koleksiyonerler için üretilmiş bir çerçeve. Bakın kemik, burun kısmı plaketli, hmm. burnunuzun üstünde hiçbir şekilde ağırlık yapmayacak. Neredeyse bir para büyüklüğünde olan çerçevemiz. Onun farklı bir formu daha mevcut. Evet. Şu şekilde. Bunlar. Ha, şu an moda. Hmm. Ya da mesela ağaç efektli olan bu. Ha, öyle mi? Evet. Titanyum ve ağaç efektli gövdesi. Hı hı. Bu şekilde. Farklı bir şey. Yine bunun haricinde bayanlar ve baylar için üretilmiş hı hı. eski 1960-1965'lerin modası olan. O çok hafif, o çelöfke. Hı hı. Bakın. Çok hafif evet. Daha önce güneş gözlüğü tarzında yapılmış olan ama ve şimdi çerçevesiz olarak üretilmiş hı hı. altıgen cam dizaynlı olan çerçevesiz gözlükler. Yine bunun haricinde size gerçek Swarovski taşla yapılmış el yapımı bunlar bakın altın ve e, püskürtmeli titanyum çerçevelerimiz. Очень легкий. Camı ile birlikte 4,5 gram ağırlığında gelecek olan çerçevelerimiz bunlar. Güneş gözlüklerimiz var. E, ilk o kategorimiz, ilk bölümümüz Türk yapımı, gerçek el yapımı yine ama ve lakin malzemesi ve işçilik ucuz olduğundan dolayı fiyat olarak da son derece ekonomik olan ürünlerimiz elimizdeki. E, 200 liradan başlamakta. Gerçek Türk malı ama ve lakin tabii ki diğer ünlü markalar kadar e, kendilerine sponsorluk bedeli ödenmediğinden dolayı bu fiyatlar bu kadar uygun. Yoksa hepsi gerçek malzeme ve e, polarize camlı. Bu yolun yine en büyük trendlerinden bir tanesi açık cam renkli olan çerçeveler. Metallerde şu şekilde açık cam, cam renkleri. Şık erkeklerimiz için sunacağımız klasik polis modelleri. Saf titanyum. Yine camı ile birlikte maksimum 4,5 gram ağırlığında gelen polarize camlı çerçeveler. Şu şekilde yine sunabileceğimiz bayan gözlüklerimiz. Hafif yanları taşlı. Üzerlerindeki bütün taşlar Swarovski'dir. Hiçbir şekilde kararma yapmaz. Hepsi 2 yıl garantilidir. Sporcu kişiler için sunabileceğimiz, yanları da hafif kapalı, özellikle kış döneminde herkesin çok rahat edecek, rahat ederek kullanacağı çerçeveler. Ee, yine bu yılın trendinde şu şekilde aynalı camlarımız mevcut. Yine şık bayanlarımız için bakın gerçek Swarovski taşlı kemik gözlüklerimiz. Daha genç, teenage, junior boylar için eee, yuvarlak ve altıgenler. Yine bu yolun en büyük trendlerinden bir tanesi şu şekilde blok yekpare cam demiş olduğumuz gözlükler. Как вы видите, выбор солнечных очков просто безграничен от дешевых а, А, за 200 лир до супердорогих, таких как Кристиан Диор или какие-то другие известные бренды. Но, друзья, не забывайте, что дешевые очки, это не значит, что дешевые плохие качества нет. Это дешевые по сравнению с дорогими брендами, дешевые очки в оптике, они также качественны, но вы просто не Э, скажем так, переплачиваете за марку или за то, что очки покрыты золотом, на них есть какие-то детали орнамента, на них есть камни Сваровски и так далее. Э, недорогие очки, стекла, у которых линзы также качественные, просто они э, среднего ценового диапазона. Поэтому, покупая очки, всегда обращайте внимание на их качество. Не рискуйте своим здоровьем, не думайте о том, что куплю дешевые очки, поношу их чуть-чуть и ничего не будет. Никогда не рискуйте своим здоровьем, а выбирайте всегда качественную и оправу, и линзы. Sizlere önemli rica edeceğim yegane bir şey var. Biz optikçiler büyük yatırımlar yapıp sizlere en iyi gözlükleri getirmek için çok ciddi emekler sarf ediyoruz. Ama bir o kadar da burada sokakta satılan sizin gözünüzü e, direkt kör edecek özelliğe sahip e, gözlüklerde satılmakta. Benim size yegane tavsiyem her ne olursa olsun garanti belgesi olmayan, bunun haricinde lisanslı olmayan, fiyatı tekrar söylüyorum her ne olursa olsun bu tip gözlükleri sokaktaki gözlük satıcılarından almayın. Çünkü onların üzerindeki malzemeler maalesef bakalit çok ucuz plastik, UV400'den sizi korumayan, hiçbir şekilde korumayan, direkt güneş ışığını sizin gözünüzün en hassas noktasına kadar e, ileten e, bu gözlükleri aldığınız takdirde e, ileriki zaman dilimi içerisinde gerçekten ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz. Çünkü çerçeve kalitesi olarak petrol atığından kullanılan malzemeler en ucuz demir çerçeveler, dediğim gibi üzerindeki camlar zaten bakalit, e, ve plastiğin en kötüsü. O yüzden eğer gerçekten sağlığınızı düşünüyorsanız sokakta satılan gözlükleri hiçbir şekilde almayın. Bir an dediğim gibi size burada içeride de anlattım zaten elimizde her türlü bütçe doğrultusunda gözlüğümüz mevcut. İlla Gucci, illa Tom Ford ya da Nike ya da Oakley ya da Ray-Ban almak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi size 200 liradan başlayan elimizde polarize camlı, lisanslı sizin hiçbir şekilde göz sağlığınızı bozmayacak gözlüklerimiz var. Fiyatlar da dediğim gibi yine 200'den başlar yaklaşık 3500 liraya kadar güneş gözlüğümüz elimizde mevcut. Hepsi şu anda göreceğiniz bütün çerçeveler e, lisanslıdır. Hepsi UV400'den sizin gözünüzü koruma özelliğidir. Birçoğu dünya markasıdır. Ne derseniz işte Ray-Ban ya da Christian Dior ya da Max Mara ya da Shopart ya da bunun haricinde Salvatore Ferragamo, Tommy Hilfiger, e, yine dünya markaları Serengeti, e, çok özel titanyum çerçevelerimiz Süliyet, polarize, titanyum, kırılmaya karşı dayanıklı camlarıyla birlikte titanyum flex çerçevelerimiz şöyle bakın e, gerçek titanyumdur. Moda mı? Kullanım kolaylığı mı? Bununla ilgili de e, benim size yani tavsiyem tabii ki modayı takip etmek insanın ruhunu okşayan bir detay. Ama tabii ki yüzünüze olacak gözlük o da tamamen kişinin kendi tercihi. Örnek olaraktan bu gözlüğü benim takmamla bir bayanın takması arasında ciddi şekilde bir fark var. Keza bunun haricinde yine en büyük trendlerden bir tanesi Örneğin Tom Ford şu çerçevede bakın hangisi size daha güzel? Benim için bu daha güzel. Ama o da daha konforluydu bana göre. Karar sizin bunda ben size sorayım. Bizden alacağınız bütün gözlüklerimiz e, hepsi TSE'den ve firmamız tarafından garanti olan ürünlerdir. Her aldığınız gözlükte mutlaka bizden alacağınız bizim ofisiyel e, damgamızla birlikte, imzamızla birlikte bu garanti e, kartları elinizde olacak. Bu sadece bir yerli üretim gözlük içindi. Ama dediğim gibi size bütün dünya markalarının birebir bütün garanti kağıtları elimizde mevcut. Her gözlük alışınızda tekrar söylüyorum bizden uluslararası garanti e, kartlarınız mevcut olacak. Bunu size vermemizdeki en önemli detay sizin ne aldığınızı biliyor olmanız. И самый главный вопрос, какие очки выбрать, модные или удобные. Можно, конечно же, найти модные, удобные очки, но э, когда вы приходите в оптику, меряйте максимально большое количество оправ, если это касается обычных очков, и также меряйте большое количество оправ, если это касается солнцезащитных очков. Э, в оптике вы всегда сможете найти большой выбор и солнцезащитных очков, и оправ, как мы уже говорили, разной ценовой категории. Поэтому Обязательно приходите, мерите, смотрите, выбирайте, примеряйте, думайте о том, куда какие очки вы будете носить. А, любите ли вы классическую оправу, либо спортивную оправу. И уже в соответствии со своим вкусом, а, со своим зрением выбирайте и носите только правильные очки, потому что правильные очки, качественная оправа и линзы – это залог – долгого здоровья и прежде всего здоровья ваших глаз. Поэтому приглашаем вас в Аланию, в оптику Yes Optic, которая находится в самом центре. В описании к этому видео вы увидите предыдущие видео, ссылки на предыдущие видео, контакты этой оптики, местоположение. Если у вас возникнут какие-то вопросы, вы смело можете писать Левент Бэй на WhatsApp и узнать подробнее о ценах, о сервисе, о качестве и так далее. Поэтому приходите, покупайте качественные, красивые очки и, конечно же, будьте здоровы. Приглашаем вас в Аланию в Турцию, желаем всего хорошего. На сегодня всем пока-пока.